Et là, mais ça manque de tout c'est Déjà, la musique, il manque des notes, quoi Non, parce que il y a trois notes, là, hein. Comment ça se passe dans ces cas-là, en fait, à la création du jeu ah euh, En fait, j'étais juste en train de vérifier si mon clavier était bien branché. Et oui, il marchait bien. Voilà, maintenant donc vous arrivez au niveau 2 qui est rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok Oui, c'est le bruit de ma Nissan Primera. Nissan Primera. Elle a de la reprise et je l'aime. C'est ma voiture. Et maintenant que vous maîtrisez ça, vous allez enfin pouvoir commencer à vous battre contre l'autre ennemi du jeu, Jean-Michel Cadrage. Caméra Caméra 2 Caméra Euh, je crois qu'il est plus sur l'écran là, Je m'en fous, laissez la caméra Euh, ok. Ah, s'il plaît le, oh. cadrage Le cadrage est un art. et tant qu'on est dans la caméra, comment est-ce que je dois trouver ça euh, je veux dire, c'est pas un bug, on a vérifié, donc ça veut dire que c'est un choix artistique Vous êtes sérieux Qui a programmé ça Il est important de savoir à quel moment il faut Allez, donc c'est parti. Donc, comme on des grenades, un flingue et... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de fouet du tiers-monde On dirait même pas un effet sonore, on dirait... Eh ben, eh, attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur Et pourtant, faut croire que si, t'as tenu, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son. Bon, monsieur, s'il vous plaît, il faut partir. On est dans un niveau sur l'Egypte, là. Je suppose que vous entendez bien ce son de vieille télé pourrie qui déconne, hein, qui vous fait mal à la tête, là Eh bien, il se trouve que c'est le bruitage principal de ce jeu, puisque c'est le bruitage du sabre laser, du tonton et aussi des drones. Voilà. Jean-Michel Bruitage, une réaction Eh bien, en fait, j'avais renversé du coca sur mon clavier. Et il est foutu. De merde J'entends même pas la musique J'entends plus la putain de musique あの私は素晴らしいなですよ。それはちょっと待って Euh, veuillez m'excuser. Je disais donc... euh, Ah, et quand il y a des combats, attention, alors c'est la teuf. Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman Eh bien, j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir payer mon loyer.